Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falqui, hôtesse de l'air incompétente. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vos bagages peuvent être perdus. Vous avez une barbe Vous êtes basané Vous portez une djellaba Vous avez dû sûrement être repéré par la cellule antiterroriste. Et votre bagage aussi il se peut que la vérification ait pris si longtemps que votre avion soit déjà parti. La prochaine fois, rasez-vous et portez un jean. Pour ceux qui s'enregistrent au dernier moment, juste avant la fermeture du vol, j'en connais, il est possible que votre valise soit placée sur le vol suivant pour éviter de retarder le départ de l'avion. A l'inverse, si vous arrivez beaucoup trop tôt, votre valise peut être placée dans un coin et oubliée par manque de place dans la salle des bagages. En conclusion, ne faites pas chier et soyez là uniquement deux heures avant la fin de l'enregistrement comme c'est noté sur votre billet, merde Pour ceux qui ont peur de perdre leur bagage, je vous conseille de porter une veste bagage. C'est une veste remplie de poches qui peut contenir jusqu'à 15 kg et qui coûte, suivant les marques, entre 40 et 250 euros. C'est clairement inesthétique, mais très pratique. Par contre, euh, ne vous perdez pas avec car je ne sais pas si la sécurité des aéroports vous traite comme un colis abandonné et vous fait sauter. Je ne sais pas, faites gaffe. Notre vol touche malheureusement à sa fin. J'espère que ce voyage vous a plu et n'oubliez pas, avec érection, jouissez de destinations multiples toute l'année.